گناہوں میں ڈوبا پریشان دل ہے پریشان ہوں مولا پریشان دل ہے گناہوں میں ڈوبا پریشان دل ہے پریشان ہوں مولا پریشان دل ہے قدم در قدم تو ہے فرعون نہیں کوئی موسا پریشان دل ہے گناہوں میں ڈوبا پریشان دل ہے پریشان مولا پریشان دل ہے پدم در پدم تو ہے فرعون لیکن نہیں کوئی پریشان دل ہے لگا کر یہ دل غیر محرم سے اپنا لگا کر یہ دل غیر محرم سے اپنا گرفتار پریشان دل ہے پریشان ہوں مولا پریشان دل ہے گناہوں دل ہے پدم در قدم تو ہے فرعون لیکن نہیں کوئی موسا پریشان دل ہے غریبی میں اپنے ہوئے سب پرائے غریبی میں اپنے ہوئے سب پرائے کھڑا ہوں میں تنہا پرے پریشان دل ہے پریشان مولا پریشان دل ہے گناہوں میں ڈوبا پریشان دل ہے پریشان مولا پریشان دل ہے پدم در قدم تو ہے فرعون لیکن نہیں کوئی پریشان دل ہے بڑا فتن دور آیا ہے مولا بڑا فتن دور آیا ہے مولا ہے ایماں کا خطرہ پریشان دل ہے پریشان ہوں مولا پریشان دل ہے گناہ دل ہے در تو ہے فرعون لیکن نہیں کوئی موسا پریشان دل ہے ظالم کے آگے میرے قائدوں کی کے آگے میرے قائدوں کی زبانوں پہ تالا پریشان دل ہے ہوں مولا پریشان دل ہے گناہوں میں ڈوبا پریشان دل ہے پریشان مولا پریشان دل ہے پدم در پدم پریشان دل ہے بلا کر میں جعفر جہاں آخرت کا بلا کر میں جعفر جہاں آخرت کا ہوں مصروف دنیا پریشان دل ہے پریشان ہوں مولا پریشان دل ہے گناہوں میں پریشان دل ہے پریشان مولا پریشان دل ہے پدم در قدم تو ہے فرعون لیکن نہیں کوئی موسا پریشان دل ہے نہیں مجھے اپنے تو میں اے